Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica e nós estamos a Estrasburgo, ou Estrasburgo, na Alsácia. Nós vamos provar um hot dog, hot dog para nós, com chucrute, hot dog chucrute. Vamos provar. Esse é o dog chucrute. Esse é a chucrute, a, a salsicha aqui, ó, de Estrasburgo. Muito boa, por sinal. E aí ela joga o chucrutão aqui por cima. Cachorro. Pesado. Pesado. Todo verão, é, tem que ir. Bom. Faltou aquele Guaraná, eu acho, hum. É pra empurrar. A chucruta é um negócio especial, na verdade. Você não tem fome depois disso? É não. Tem fome, mas passa o dia no banheiro <laughs> também. Né? A chucruta, gente, repolho cozido. Fisicamente, quimicamente falando, é um negócio explosivo. Tem bacon? Tem bacon, ó. Por 5 pila, Adelino, essa é pra você. Eu vou comer e dançar. Se você gostou, dá um like aqui, compartilha, se inscreve nas nossas redes sociais e até a próxima.